Белые снежинки кружатся с утра, Выросли сугробы посреди двора. Стала от снежинок улица светлей, Только одеваться нужно потеплей. Невозможно зиму не Скоро будем бабу снежную лепить. Если на прогулке снег мы упадем, Встанем, отряхнемся и опять пойдем. Привезут из леса елку в детский сад. Дед Мороз поздравит с праздником ребят. Десять раз в неделю мы считаем дни. Чтоб зажглись скорее яркие огни, Чтоб зажглись скорее яркие огни, Чтоб зажглись скорее яркие огни.